habris bu haddan tashqari mag'rurlik o'ziga ishonch va takabburlikni o'z ichiga olgan shaxsiy xususiyatdir shu nuqtai nazardan habristik odamlar o'zlarining qobiliyatlarini bilimlarini shaxs sifatidagi ahamiyatini va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini porttirishga moyildirlar bunday odamlar hech qachon xato qilmasliklariga barcha urinishlari muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonishlari mumkin va ular o'zlarini qonundan yuqori ko'rishlari mumkin Habri sindromi bu sindromga chalinganlar va ularning atrofidagi odamlar uchun jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bizning videomizda siz takabburlik tushunchasi va uni qanday aniqlashingiz haqida bilib olasiz garchi habristik shaxslar hayotimizning barcha jabhalarida paydo bo'lsa-da, bu hodisa asosan rahbarlar menejerlar siyosatchilar sudyalar va advokatlar kabi hokimiyat lavozimlarida bo'lgan odamlarda ko'proq kuzatiladi Ushbu sanab o'tilgan pozitsiyalarning barchasida odam haddan tashqari mag'rurlik, o'ziga ishonch yoki takabburlikni turli yo'llar bilan namoyon qilganda, masalan, o'z qobiliyatlarini haddan tashqari oshirib yuborish yoki xato qilishi mumkinligiga ishonishdan bosh tortganda ma'lum bo'ladi. Videoda keltirilgan ayrim misollarda zamonaviy psixologiya nuqtai nazaridan kibr tushunchasi shaxsiy xususiyat sifatida ishlatilmasligi ta'kidlanadi. U ko'proq qadimiy va adabiy ma'noda, ayniqsa Yunon mifologiyasida fojiali halokatga olib keladigan o'tam tabakkur harakatlar ma'nosida aytilayotganini esdan chiqarmaylik. Takabburlikning yorqin tarixiy namunasi 1812 yilda rossiyaga bostirib kirgan fransuz harbiy rahbari napoleonda ko'rish mumkin fransiyaning rossiyaga bostirib kirishi fransuz qo'shinlari qattiq rus qishi va rossiyaning vayronkorlik va partizanlik taktikasidan katta zarar ko'rganidan so'ng napoleon armiyasini olib chiqib ketish bilan yakunlanadi hujum ajoyib hatto juda yorqin boshlandi va yaxshi alomatlar orqaga qarab ketmagunicha O'sha guys, Napoleon qiyomatning barcha alomatlariga e'tibor bermadi, toki bu alomatlar qaytarib bo'lmaydigan falokatga olib kelgunicha. Albatta, o'tmishdan bunga o'xshash ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Endi esa Habrisning foyda va zararlari haqida gaplashadigan bo'lsak, uning asosiy xavfi shundaki, u odamlarni fikrlarini turli yo'llar bilan xiralashtiradi. Shu nuqtai nazardan habristik shaxs o'ziga va boshqalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan qarorlar qabul qiladi. masalan o'z bilimi va qobiliyatiga haddan tashqari ishongan holda xabristik odamlarning turli sohalarda muvaffaqiyat qozonish qobiliyatini ortiqcha baholashiga ularning keraksiz risk qilishiga olib keladi u o'z sezgilarining asosliligi va ishonchliligini ortiqcha baholashiga sabab bo'ladi bu esa ayniqsa bahs munozara mavjud bo'lganda turli xil tortishuv jarayonida fikrlashdan ko'ra sezgiga haddan tashqari tayanishga sabab bo'ladi Abris ko'p zararli oqibatlarga ega bo'lsa-da, ba'zi foydalari ham yo'q emas. Misol uchun, yuqori darajada o'z-o'zini hurmat qilish bilan bog'liq. Masalan, guruh ichida qo'zg'olon va guruh yondoshuvini tanqid qilish istagini oshirish kabi afzalliklari ham bor. Habris sindromi boshqalarda yoki o'zingizda qanday aniqlashingiz mumkin? Birinchisi, o'z dunyosini birinchi navbatda kuch ishlatish va shon shuhrat izlash uchun maydon sifatida ko'rishga bo'lgan narsistik moyillik ikkinchisi vaziyatni yaxshilaydigan va shaxsni yaxshi ko'rsatishi mumkin bo'lgan harakatlarga moyillik uchinchisi ko'rinish va taqdimot uchun nomutanosib tashvish to'rtinchisi uchinchi shaxsdan gapirish yoki biz so'zini ko'proq ishlatilishi beshinchisi o'z qarorlariga haddan tashqari ishonish va boshqalarning maslahati yoki tanqidini mensimaslik oltinchisi ular shaxsan hamma narsaga erisha oladigan hissi va bo'rttirilgan o'ziga ishonch qudratlilik tuyg'usigacha yettinchisi haqiqat bilan aloqani yo'qotish bu yo'qotish ko'pincha kelajak bilan bog'liq sakkizinchisi xabristik qobiliyatsizlik va xabristik shaxsning haddan tashqari o'ziga ishonchi va asosiy elementlarga e'tibor bermasligi tufayli narsalarning yomonlashishi sifatida umumlashtirilishi mumkin demak bu videoda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular edi video orqali psixologiya dunyosiga qiziqishingiz ortgan bo'lsa layk bosib obuna bo'lishni unutmanglar